Tori on the beat. Gin con tónicas, llamadas telefónicas Me gusta que sea histriónica, se pone irónica Me persuade su retórica Me relajan sus palabras, es armónica El resto sigue las modas de maneras mormónicas Disculpa si no compro con tu figura icónica Mucho tiempo estuve amando de forma recíproca Pero un día me encontré solo en la práctica Me enamoré de la brisa para en sonidos polifónicos, en discursos políticos, en relatos católicos atados a lo bíblico. Se ponen homofóbicos, ya no me suena lógico, no pueden ver más allá de lo empírico. Me pongo alcohólico cuando estoy melancólico, entre risas escondo el dolor con dotes camaleónicos. Descargo en lo lírico, tengo flashes oníricos, trato constantemente de salirme de lo típico. A veces la verdad tiene un gusto metálico, seré enfático en cambiar mis accionares fálicos, aunque sean esporádicos. ya me cansé de mis ideas utópicas, solo me queda el arte.